कमान्डो ब्रो यार गाडी धोएको भिडियो न यार कस्तो हो र क्रेटासँग भिडियो न यार कमान्डो ब्रो भिडिहाल्नु हाल्नु साउट आउट टु मम्मीको चप्पल अनि यति भन्दै we back with the Nepal बन्दको ब्लग नेपाल बन्दको ब्लग आज चाहिँ नेपाल बन्द छ होइन I like around like sixteen November Nepali date चाहिँ एकादशीको अर्को दिन अनि आज चाहिँ नेपाल बन्द भएर सबैजनाले टिकटकबाट गाडी धोएको खै गाडी धोएको खै गाडी धोएको खै गाडी धोन ब्रो गाडी धोन कति फोहोर भएको एक्चुली चाहिँ गाडी मेरो जहिले पनि बाहिर हुन्छ होइन let me show you so this is बजार होइन फोकस अनि लिटरली अनि सबै गाडी चाहिँ यति बाहिर नै हुन्छ बाहिर नै राखिरहेको हुन्छ भित्र गल्लीमा राख्नभन्दा होइन सो गाडी चाहिँ लाइक धेरै जसो प्रायः फोहोरो नै हुन्छ तर म बिहान बिहान जहिले पनि पानी र चिसो कपडा चाहिँ हान्छु होइन सो टिकटक फ्यामिलीलाई आज खुसी बनाउन म गाडी धुन गइरहेको छु please give me a big hand अब चाहिँ हामी यस्तो बबाल तरिकामा गाडी धोइन्छ होइन आज म गाडी धुन सिकाउँछु with commando blogs out to wash car with commando blogs है त पानी भरिसक्यो पानी भरिसक्यो गाडी चाहिँ यस्तो घुमाएर राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन किनकि यताबाट नालीको पानी ड्रेन हुन्छ नि त यस्तो बग्छ नि सो गाडी घुमाउँ है त एउटा जादो देखाम वेट है वेट गाडी आफै घुम्यो वा ब्रो म्याजिक कस्तो ल्याम आनो ब्रो आनो म्याजिक चाहिँ लेम थियो होइन but still everywhere one breaks हार रे क्या अब यस्तो कपिराइट खाने काम चाहिँ नगरौँ होइन सो गाडी धुमै त अब धेरै गफ हानिसक्यो होइन भक पनि धेरै लामो नभनौँ गाडी म्याजिकले त धुँदैन म हातले नै धुन्छु किनकि म्यान लेबर लाग्छ त्यसमा सो लेट स्विच सो मैले म्यान लेबर गरे चाहिँ अब टाइम लास्टमा हेर मैले त एप्रो गर्छु गेम्स हिँड्नु गेम्स बनाउनु पऱ्यो नि त यस्तो हुनु पऱ्यो नि त होइन अरे हट्टाकट्टै जिउ हुनु पऱ्यो नि त होइन यस्तो बनायो त कस्तो गर्न नि त मिल्छ नि त आम जस्ट किनिङ होइन I'm now I'm going to shoot the time of me washing the car है त सो हामीले चाहिँ गाडी साडी सब धोइसकेको छौँ होइन अनि आजको भ्लग चाहिँ नेपाल बन्द पनि थियो अनि टिकटक फ्यामिलीले पनि एउटा गाडी धोएको भिडियो बनाऊ क्रेटासँग भिडियो बनाऊ भनेर म सबैजनाको लागि आजको भिडियो बनाएको होइन अनि I was free also so Nepal बन्दको दिन राइड त जानु मिलेन त्यही भएर आज चाहिँ यो भ्लग बनाएको so see you guys on the next vlog thank for watching thanks for watching commando vlogs this is yo boy commando bye bye वाट्या तिमी त लाइक र सब्सक्राइब हान्नै बिर्सेछौ नि त सेयर पनि हान न सेयर पनि हाल्नु न बाई बाई